Cosa ci facevi sul mio canale? Te l'ho già detto, volevo solo qualche consiglio sul montaggio dei video, nulla di più. Rebecca, dimmi la verità! Che altro vuoi? Mi sono stufato di quelli come te che vogliono soltanto una sponsorizzazione, capito? Non sono come loro. شاويه الوش Meno male che non siamo stati morsi. Alex, tutto ok? Alex. Oh! Mettila, facciamo prima una prova, vediamo se la qualità è... È buona. Là, ciao. Senti che parpavi. Oh, ah, abbracciamoci ah, così proprio. Ti giuro sembra Monterey che stanno per... <laughs> allora, ciao ragazzi, io mi conoscete, sono Nico, lui è... Non lo fare, dai, seriamente, dai, Lui è la sociale il dente in più, ah, più, ah, oh, dai, dai, serio. E lui è Giovanni Guerrera. Ciao a tutti ragazzi. Cioè, No, cioè... Ciao ragazzi, allora questo era il nostro video, perché questa cosa la vedranno dopo, no? Quindi eh, questo è The Walking Spam, sì, diciamo una piccola, sì lo so fa cagare. È una prova che volevamo fare perché mm, stiamo facendo una cosa molto figa, ossia quella di Sembra... No, sembra un cappello. È vero, sembra di essere Michael Jackson. Figo, fallo di all'altro. <laughs> Vabbè, Spero che vi sia... In realtà volevamo fare qualcosa di più cinematografico. Esatto, eh, esatto. Volevamo. Volevamo e vogliamo continuare a fare qualcosa di più cinematografico. Ancora di più, cine... questa era una prova. Così separavamo il culo nel caso. È un esperimento. È un ecco, esperimento, è un esperimento. Ecco, dai, su. E niente, allora lui si è occupato del, di tutto praticamente, del, dal, dalle riprese alla regia, quindi se il video non vi piace andate sotto il, eh, sotto il suo... Allora, proprio sul profilo eh, Facebook! Proprio sul profilo. Giovanni Guerrera, in descrizione metto il link del, dei vari dei profili, eh, profili Facebook. Per, <laughs> per, insultarlo. Ok, lui, responsabilità. Esatto, lui è il bellissimo premio Oscar, attore... Vabbè, l'idea è stata anche mia poi, io... Sì, sì, no, lui ecco. è stato l'attore, la, la, uno dei, dei, dei due, quello che faceva... Quello bello! La Christine, insomma! La Christine Stewart delle due, insomma, capito? Ok. Ehm, e, mh, niente, noi siamo... Questo era il video, noi vogliamo continuare a fare roba che per noi è figa, <laughs> noi consideriamo figa. Vabbè, no. Diciamo più che altro originale, dai. Per noi. Per noi. Per noi certo. <laughs> Speriamo che lo sia anche per voi. E niente, magari ci saranno anche altri lavori che adesso stiamo preparando. Dai, su no? diciamo la verità, facciamo per il money. Per i soldi. Per le donne. Per le donne. Beh, soprattutto per le donne. Esatto. Vabbè, i soldi portano donne. Non è il tuo caso. Comunque no, dicevo, ehm, quindi niente, se vi è piaciuto tanto tanto questo video iscrivetevi eh, al canale mio, soprattutto, <laughs> soprattutto poi... Come l'albero <laughs> Esatto. Poi diciamo, se proprio <laughs> avanza tempo, al canale di Giovanni che davvero ragazzi eh, lo ringrazio tantissimo, si è occupato di tutto lui, Prego. davvero andate sotto il suo canale, ha fatto anche altri lavori sul suo canale Giovanni Guerrera, lo metto in descrizione e poi soprattutto vorrei ringraziare il mio migliore amico che lo conosco da, da una vita, da 13 anni e per ringraziarlo vorrei tanto tanto che voi vi iscriviate al suo canale, la sociale di più! Ah! ho, ho, ho, quasi finito di rifare. Ho quasi finito. E niente, io ringrazio tutti i mh, mm, collaboratori che hanno appunto collaborato. Soprattutto il bimbo a caso random 1. Giusto! <laughs> mettiamo, aspetta, mettiamo la clip del bimbo a caso random. Esatto, guardate come cade bene. Fantastico. È una cosa triste. Avevamo molte risorse. Molte, molte, molte risorse. risorse. E eh, soprattutto è costato 0 euro. Sì, perché abbiamo avuto il culo che lui aveva un po' le cose perché. Ah, beh, certo, eh, invece eh, eh, okay, giustamente. Uno stabilizzatore rubato. Ah no, no, no, le, no. <laughs> esatto. grazie, grazie al suo amico che, che, <laughs> esatto, che si è fatto rubare lo stabilizzatore da lui. Eh, grazie a tutte le comparse, a, da Giulia Grilli a um, Rebecca, a, a, tu, tu, tu, un saluto a Giulia Grilli, <laughs> eh, che è questa qui. E lei, ciao Giulia Grilli. No, sono, sono a eh, sono a Ok, salutiamo tutti, salutiamo. Allora, um, Miguz, Miguz Fabio, uh, Marco Di Grazia, Uh, Giovanni Guerrera, Alexander Kota Sadik. Kota in realtà sa perché sì, lo so, so. qua in School of the Dead. Uh, eh, Rebecca Molino, uh, Valentina Guidi, poi um, <laughs> Zoe Zoccali. Ragazzi, link in descrizione di tutti quanti e noi ci vediamo al prossimo video. Dai, soprattutto qua.